Привет. Привет. Привет. Привет. Перекусили, теперь можно гулять. Пойдемте да, на дорожку. Да. Ой, перекусили. я бургер съел и вот такую палочку, как сосиска. Сосиска? Типа хот-дога? Да, там. Да. А теперь идем куда? На фонтан вон туда, да? Там дети бегают. Маленький, да, фонтан. Вон! Вон так, так раз. Все, все, все пошли. Что ты там нашла? Ще. Одуванчик. Пойдем. У нас большие. Да, у нас возле школы такие большие-большие одуванчики, да? Ага. Такой я буду в школе, выйду там. Я Камилик целую кучу ну, собираю. Придете, я такой камель, камель такой скажу. Камела, это тебе. Это... Пойдем, дочь, не э? ходи туда, там машины, ты видишь? Камила. Пойдем. Ты пошла э, букет собирать, да, Камил? Камил. Пойдем. Камилка. <laughs> муравей был, да? Муравей чуть не съел нашу камилу. Я их не боюсь. Ой, кошмар. Но они могут залезть куда угодно. Нос, вот. Да. Угу. Муравьи обычно не обижают. Нормально. А. Мы уже тут. Видишь, как я была замечательная. Да. Шариков. Дети ходят не на речку, а в фонтан купаться. Непонятно. Да? Она и там на самокате. На самокате, да. Катаются. А? Не надо, надо завтра сходить. Возле мэрии, да, у нас фонтан такой. Надо сходить завтра. Да? Ага. Завтра сходить? Голиком? В купальниках? Не, в одежде. Возьмем одежду и будем купаться. Mm Понятно. А потом обсохнем, поедем обратно. а люди поедем. здесь как на пляж. И полотенце, и все. Вот, машинка. Машинка. жуем. Ехали домой? Да. Курица. У, Кам... у Камилы курица, как у Богдана всегда. медведь. Курица. Там. Камила себе да, а всегда вот петушка выбирает. Новая Это новые. Да, круто. Все? Пока-пока. Пока-пока. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, поставь лайк и жми колокольчик. Всем, и, по... всем и пока. Лепи большой лайк за медведя. Пока. И мой большой Пока. лайк, пожалуйста. Да, и за петушка Камиля большой лайк. Всем пока. Всем